so yun na ang fantasy world So, nandito tayo sa Sungoy Road. Ang um, bangkingan, paakyatan Tagaytay. So, let's go.